平行时空另一边，这心中的弧线。你坐在我右侧边，双手轻轻来回，我只比你顺藤蔓延。等天黑，等月落，等遇见，肩并肩，耳语旁的。 谁都不对，这心动太迂回。你眸中有羞涩的。 又贴近些，回转婉转的情节，不服气噘着嘴。你说未来还太远，我们不是为杰。你誓言保护全世界，等天黑，等月落，等雨见。 时间耳语旁的了解，或许最不寻常的特别，会不会你也在想着谁？都不对，这心动太迂回，你眸中被羞涩的腼腆。